तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग back welcome to my new BGMI video तो आज हम क्लासिक लिविल खेलने वाले हैं तो अबे लिविल खेलने वाले हैं तो चलो मैं आ गया तो चलो ये कहाँ जाते हैं तो इधर इधर जाते इधर जाते हैं हम आज हम आज हम राज करेंगे तो चलो तो भाई तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो अलग सा हो मेरे साथ नहीं आना मैं जाऊंगा ये तुम दूसरे का ना जाना भाई मेरे को लूटने दो कान भी मिल गई हमको इंजेक्शन भी मिल गया सिक्स एक्स भी मिल गया हमको वाह भाई क्या मजे गुजी अच्छे लुटे यहाँ पर गोलियां ले लेते हैं एक मिनट अरे भाई वो फायर कर रहा है चलो उसको मारते हैं वहां से भाई किल कर दिया तीन नंबर ने किल कर दिया लूडो पेटी लूडो बनते थे क्या भाई मेरे लिए भी कुछ रखो ओ भाई वहां से एक और पीछे से आया हट ओ भाई वहां भी बन गए भाई मुझे बचा कुछ भी कर दो मुझे बचा मेरे को बचना है स्क्वाड है पूरे के police squad lebih baik airnya juga di sini. Oh, udah ini memang musuh komandite. Oh, baik benar ngapain kenyang न'आव न'आव जा वो भाई नॉक नहीं हो है और ये क्या हुआ दो बार इधर भाई साहब क्या गेम को वो वहां बनता था मैं अपने आप को इस पर देता हूँ वहां बनते हैं ओ भाई मार दिया मलय फिल्म ने मार दिया वहाँ यो भाई मैंने नॉक कर दिया भाई फाइनली मैंने नॉक कर दिया मारो सबको ओ भाई दिल भी हो गए चलो बढ़िया वहां कोई दूसरा है नहीं ना वहां एक नोक है चलो रस कर लेते हैं लूची लेते हैं भाई क्या क्या मारा है मचा है इसे करो भाई कोई आ गया उसका प्रॉब्लम हो जाएगी ये वाली गन अच्छी है वो भाई इसके बदले यही देखना लेना और मैं कंफ्यूज हो गया मैं कौन सी कौन सा स्कूप लगूँ लूटो भाई लूटो जितना लूटना है लूटो ये देखो व्यंजन पे एक गया एक आया एक गया एक आया अब व्यंजन जो भी आ गया चलो बाहर आज यांच्या सोन यांच्या सोनचे दोन बाळाला काय त्यांचं permissibly and I will तो ये फिर भी डैमेज नहीं हुआ लेकिन वहाँ पर डाल तीन मिनट में मार दिया ओके हम तीन लोग हैं मेरे सिवाय दो और मेरे तीन हो भाई वहाँ पर मेरे नक्शे ठीक है मेरे को लोड वोड नहीं चाहिए कि चाहिए सिर्फ तो भाई आओ ना भाई तुम्हारे काम की बात है तुम्हारे फायदे लायक की बात है भाई ऊपर लगता है मुझसे और फिर एक बंदे बंदे की बारिश हो यानी बी की बाईस ये लो ये लो रखो फिर बन गया है ऐसे चलो रस कर देते हैं हम खुदा पावर प्लान में रस कोई नहीं है भाई झोंबी आ रहा है झोंबी क्या झोंपी आ रहा है जोन में चलो भाई मेरे पास जायरोस्कोप है पेरोस्कोप में यूज़ करता हूँ कहाँ चले भाई कैदी से हो गया इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी भाई ये बताओ मेरे दोनों दोनों कल में ठीक ठाक बोलिया है मतलब पी लिया बुलेट है बुलेट एयरड्रॉप तो जाते हैं हम लोग वॉर्डन को आना है तो आओ कुछ नहीं आना है तो आओ मत आओ मत आओ मुझे नहीं रुकने देते वो लोग रुक जाएंगे बनते धीरे से चलो भी हो सकते हैं या बंदा भी हो सकता है बोट या बंदा हो सकता है तो ध्यान से pel pile pile Ita bende Maa yaduwa pelikin maa bante pi go sate ध्यान रखना पड़ेगा पड़े इतना से हमने चार चार किल कर दिया भाई पहली बार में चार चार किल वो भाई मशीन कर मैंने ध्यान भी नहीं भाई नहीं तो स्टूडियो में टाइम लगता है लेकिन वहाँ बनने बनने पढ़ाई में चाहे कोई ये रहा भाई क्या हो गया हाँ बोट था बोट पता नहीं क्या हो गया था मेरी गेम अटक गई थी अच्छी सी लुक भी रही है पर पाँच ही बंदे उसमें से तो तीन हम हाँ, है दौड़ बंदे तीन तो हमारे टीम में मैं और दो टीम में थे दो ही बाकी वो चिकन डिनर हो गया भाई साला ये होता है मिर्ची हमारी का बराबर भाई चलो चलो चलो चलो तो आज ने आज के लिए इतना ही तो हम हाँ, वो क्या आज ने आज के लिए इतना ही तो